da liminar que suspende aumento de imposto sobre combustíveis. Chupa Temer! Um juiz do Distrito Federal, alegando, entre outras ilegalidades, o não cumprimento do prazo de 90 dias para aumento de impostos, mandou suspender o reajuste do PIS-COFINS cobrado sobre a gasolina, diesel e etanol. Para quem não sabe, o governo tinha anunciado o aumento desses impostos na semana passada. Vamos ver agora quanto tempo vai demorar para que essa suspensão tenha algum efeito nas bombas dos postos, porque na hora de subir o repasse foi quase que imediato, né? Mas é bom também não ir se animando muito não, porque essa decisão é provisória, o que significa que poderá ser derrubada a qualquer momento. Aliás, a Advocacia Geral da União já disse que vai recorrer da decisão. E até o ministro da Fazenda, Smigo, quer dizer, Henrique Meirelles, já adiantou também que poderá subir outro tributo se a justiça vetar o pis Não pode, Meirelles! dá teus pulos aí, dá um jeito de cortar o salário de políticos ou então acabar com a porra do fundo partidário, porque os otários dos brasileiros não aguentam mais pagar tantos impostos assim. E por falar em aumento nos combustíveis, os mineiros pressionam por alta na tarifa de importação de álcool. Pois é, os usineiros que sempre mamaram o Estado querem dar um jeitinho de fazer com que o generoso governo brasileiro os proteja da competição internacional. E como em todo protecionismo, o que beneficia apenas meia dúzia de amigos do rei prejudica todos os outros otários, ou seja, nós, os brasileiros. Afinal de contas, eles querem barrar a importação do etanol norte-americano através do aumento da tarifa de importação de 0 para 17%. Tá de sacanagem, né? Enquanto o povo é obrigado a apertar o cinto. Em meio à crise fiscal e financeira, procuradores aprovam um reajuste salarial de 16,7% ao invés de defender os interesses dos cidadãos brasileiros, parece que os procuradores estão mais preocupados em defenderem os próprios. Afinal de contas, apesar de toda a crise financeira que assola o país, eles aprovaram um reajuste salarial de mais de 16%. Ou seja, na prática eles poderão receber quase 50 mil reais por mês. O que é mais do que deputados, senadores, ministros do Supremo e até mesmo o presidente da república recebe. E quando esse tipo de coisa acontece, já viu né? Todos os outros vão começar a espernear pedindo equiparação salarial também. E aí adivinha quem é que vamos pagar por tudo isso? Isso mesmo, nós, os otários dos brasileiros. Hashtag somos todos otários. Momento. Fofurinha. Pronto, pronto, passou. Ficou mais calminho? Então bora voltar para a realidade. Uber está diminuindo a diferença de pagamento entre homens e mulheres. Tá aí mais uma prova de que é o mercado e não o Estado que diminui as desigualdades não apenas sociais, como também de gênero. Enquanto os comunistinhas de plantão e adoradores do Estado querem impor a igualdade dos gêneros na base da força, as empresas capitalistas malvadonas já estão resolvendo o problema sem precisar de nenhuma intervenção estatal. A Uber, por exemplo, está fazendo uma série de aumentos nos salários de grande parte de seus funcionários, reduzindo a diferença salarial não apenas entre homens e mulheres, como também de colaboradores que fazem parte de minorias. Aliás, o cupom de desconto do canal do Otário no Uber também funciona sem qualquer distinção de gênero. Portanto, basta utilizar o código Canal do Otário, tudo junto, na sua primeira corrida, para ganhar um desconto de até 20 reais. Hashtag find canal do otário no Uber. E para finalizarmos essa edição... Justin Bieber cancela a turnê mundial. <laughs> Volta, Bieber. É, minha mãe. esse foi mais um Otário News com as principais notícias do dia. E aí, curtiu? Então, já sabe, né? Se inscreve aí nessa bagaça, clica na porra do sininho e arregaça esse like. Ah, e não se esqueça de conferir os novos copos e canecas na lojinha do canal do Otário. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E amanhã, quem sabe, tem mais!